Lleva una vez un reino en el que vivían dos princesas. El suyo pai ya era muriéndose y tenía que elegir una filla para gobernar. se a yo. ¡No a yo! ¿Querrás callazos? Sos estrucaciándome la cabeza. ¡Me voy a dormir! Entre mis tanto, las princesas pedían y pedían. ¡Quiero suco! quién tienen. ¡Merci! Quiero un vaso de gaseosa. Voy. He dicho sin gaseosa. Pero, he dito con gaseosa? No me compitas. Soy la princesa y siempre tengo la razón. Perdón. No te apures. El rey que es conciertos y es malos modos de Sabrina soltó. Es liso a Martina a lo que Sabrina, de la rabia, se tornó rusa, afirmó un mayordomo y falló planes. Este licor que le daré a la mía hermana. Y yo estaré la reina. Pásame una rana. Ja, <laughs> Voy. Ya yo presto, mayordomo. ¿Qué? Reina la princesa. Voy. A la vez marchó hasta la habitación de la princesa Martina, que ya era muy ocupada. ¿Y la de diadema? Viene con yo. ¡Socorro! Ja, <laughs> ja, Pásate aquí y bebete esto. ¡Buf! ¡Qué pudor! ¡Calle y bebe! Te quedarás dormida y te engarcholoré. Así de estar en la reina. ¡Ah! ¡Basta nunca! Perdón. ¿Perdón? ¿Por qué? Pues que me han esletiado. Sabrina se dio en cuenta de lo que llega haciendo a la suya hermana. Lo siento yo por engancholarte. ¡Espera! ¡Mayordomo! ¿Qué? ¡Deslígala! Vale. Podemos reinar chunta. Y una faena lo difícil. Sola no puedo hacerla. Zaire se falló muy contenta. vivían felices y Minchón felices.